Play Movies, soy Mim Silva y porque ustedes lo pidieron, aquí están los 5 puntos de La La Land. Two options. You either follow my rules or follow my rules. Capiche? Thank you. I can do it a different way. No, that's, that's fine. Thank you very much. La La Land está escrita y producida por Damien Chazelle, es una ganadora de 7 Globos de Oro y nos cuenta la historia de Mia, una chica que quiere ser actriz y de Sebastián, un pianista que quiere poner su propio club de jazz. Y entonces ellos se conocen, se enamoran y a través de su historia de amor veremos si pueden alcanzar sus sueños. En el mundo número uno ponemos el soundtrack completo, porque las canciones, las melodías, todo compuesto por Justin Horwitz son fenomenales. De verdad, son muy inspiradoras, son clásicas, son románticas y pues obviamente son todo en esta película. I just play and I en el punto número 2 ponemos las actuaciones de Emma Stone y Ryan Gosling. No es un secreto para nadie que estos dos tienen mucha química cuando actúan juntos y lo vienen a rematar en esta película, además de ofrecernos una actuación muy completa en el que bailan, cantan y actúan de maravilla. Maybe it means something. I doubt it. Yeah, I don't think so. You could just write your own roles, you know? Write something that's as interesting as you are. What are you going to do? I have my own club. Punto número 3 ponemos las coreografías de La La Land porque están muy bien llevadas. Se nota que fueron horas ensayo en la que muchos bailarines pusieron lo mejor de sí y Ryan y Emma excelentes en el momento en el que ellos hacen sus solos bailando. Esta película es todo un homenaje a los musicales de los años 40. a jazz the future. En el punto número 4 ponemos lo romántica e inspiradora que es esta película, porque si tú tienes un sueño, un anhelo, un crush, algo que desees con todo tu ser y creas que no eres capaz de conseguirlo, cuando veas esta película te vas a inspirar en los personajes y a identificar mucho con ellos, lo que hará que salgas con todo y quieras lograr tus sueños. Yes, you are. Maybe I'm not. It's like a pipe dream. This is the dream. It's conflict, and it's compromise. It's very, very exciting. nuestro punto número 5 ponemos que aunque la película es muy romántica e inspiradora, también es muy realista y nos muestra la vida tal y como es, tanto así que la historia nos las van contando con las estaciones del año. En invierno todo está triste, no, no sabemos qué hacer, estamos decaídos, primavera, encontramos el amor, los pajaritos cantan, sale el sol, el verano todo es perfecto y lleno de color, y en otoño todo empieza a caer y el invierno vuelve a llegar y no nos queda más que volver a encontrar el amor. Estos nuestros cinco puntos de La La Land. No olviden que tiene un preestreno este 20 de enero para que no se la pierdan si no llegan a alcanzar a ir por horarios y demás, acuérdense que se estrena el 2 de febrero, ya falta muy poquito y en cuanto la vean, déjenos saber qué les pareció en los comentarios y compartan usando el hashtag Garantía Cinépolis. ¿Por qué Garantía Cinépolis? Porque esta película es tan buena que Cinépolis le ha puesto su sello y les garantiza que la van a amar. Y muchísimas gracias a ustedes por ser parte de esto. Ya tenemos nuevos sets, nuevas cosas, seguimos creciendo gracias a ustedes. Y por eso queremos recompensarlos con estos lindos regalitos. Si se quieren llevar este lindo chalequito de bailarina y esta libreta súper especial también de bailarina cortesía de nuestros amigos de Corazon Films, en la descripción encontrarán cómo llevárselo. Muchísimas gracias Corazon Films por todos estos detalles. Muchísimas gracias a ustedes. Si no se han suscrito, háganlo ahora y denos un like en nuestro video. Muchísimas gracias. Soy Mim Silva. Hasta la siguiente película.